чтобы помнили, чтобы это никогда не повторилось. Вам, герои, защитники, живые и павшие, известные и безымянные, от ваших внуков и правнуков посвящается этот концерт. И для начала я приглашаю на эту площадку Циала Мелитоновну Кантария, дочь героя Советского Союза, водрузившего знамя победы над Рейхстагом 1 мая 1945 года. Поприветствуем! Приветствую, дорогие друзья, всех! Эти. Всем поздравляю сегодняшний день! Дай Бог, чтобы наши родители, наши деды, э, что перенесли этот, тот войну, э, но победа была наша. Дай Бог, чтобы никогда не, не было такого, чтобы наши дети радовались, э, чтобы оценили, чтобы друг друга передавали сегодня, что здесь происходит. Спасибо большое. Благодарю, что вы цените наших родителей. ученика 5 класса русской школы «Мир». Он исполнит стихотворение «Сороковые» Давида Самойлова. Сороковые, роковые, военные и фронтовые, и извещения похоронные, и, и переступки эшелонные, гудят накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко. Погорельцы, погорельцы, кочую с запада к востоку. А это я на полустанке, то есть замурзанной ушанке. И звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Как это было? Как совпало? война, беда, мечта и юность. И это все во мне запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые. Следующими мы приглашаем на нашу площадку вокальную студию Русской школы «Российский аттестат». Девочки исполнят песню Валерия Разумовского «Белый снег войны». Дмитрия Хоменко, ученика первого класса школы при посольстве России в Греции. Он прочитает стихотворение «Пыль для детей» Сергея Михалкова. и ночью на рассвете Гитлер дал войскам приказ и послал солдат немецких против всех людей советских. Это значит против нас, он хотел людей свободных превратить в рабов голодных, навсегда лишить всего, а упорных и восставших, на колени не упавших, истребить до одного. Он велел, чтоб разгромили, растоптали и сожгли все, что дружно мы хранили, пуще глаза берегли. Нет, сказали мы фашистам, не потерпит наш народ, чтобы русский хлеб душистый назывался словом брод. Где найдется в мире сила, чтобы нас она сломила, под дерьмом толкнула нас? В тех краях, где в дни победы наши прадеды и деды пировали столько раз, и когда страна вся встала в этот трудный грозный час, все на фронт Москва сказала, все дадим, сказал Донбасс. Стали в ярости едины, поддержать сейчас грозный Русь. Грузия и Украина, Казахстан и Беларусь. Никогда, сказали горы, не бывал Урал в долгу. Хватит нефти для моторов. Помогу, сказал Баку. Мы, оставшихся без крова, дом себе принять готовы. Будет кровь сиротам дам, поклялся Узбекистан. Будет каждый верный воин, и на накормлен, и на напоен. Всей страной а обут, одет, все на фронт Москва сказала. Все, дорогая, отвечала, все для будущих побед. Графона – это танцевальная группа русской школы «Российский аттестат». Они исполнят танцевальное попури на песни военных лет. yeah. Я Кудрявый, на нас кудрявый лицо. «Береза» Сергея Васильева. Прозвучит в исполнении Анастасии Уратадзе, студия «Знайка». пороховой. Но мы стоим, отстояли, спасли зеленку под Москвой. Стихотворение Риммы Казаковой на фотографии в газете исполнит Александр Теодосию Общество Логос Слово. Фотографии в газете. Ничего так не заможены пойти. Еще почти на дети. Герой мировой войны. Мою снимаю в бою, четверо у вас. Было небо голубое, была зеленая сама. Никто не знает из вами, они теперь сидят, дети, с дедами, с дедами, деда переучили. Они игры на поле бой, встреч начинался едва. Было небо голубое, светла зеленая трава. А быть, что многие год и близкий, мы, мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души рвутся и земли. Они прикрыли день собой, жизнь, дотянувшая едва, что было небо голубое, была зеленая трава. Теперь мы приглашаем к микрофону э, общество «Друзья русского языка, русской культуры и истории». Они исполнят литературно-музыкальную композицию. Жди меня, и я вернусь, только жди. Жди, когда навозят груз, э, желтый до всей. Жди, когда снега метут, Здесь когда жара, здесь когда других не ждут, позабыв вчера. Здесь пока из дальних мест писем не придет. здесь пока уже надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, я желаю добра. Всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть победа принимает, кто соед меня. Пусть ружья устанут ждать, саду до огня. Выпьет горькое вино, напомни души. Жди, и с ними заодно, выпить не спеши. Жди меня, я вернусь, всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять, не ждав шумы, как среди огня, ожиданием своим спасла меня. Как я выжил, будешь знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Я только раз видела Нас наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, чтоб ничего не знает о войне. Я много не читала о войне, не знаю, что она бесчеловечна. Нам нужен мир, Надежно, мир навечно. Всем людям нужен мир, тебе и мне. Салют. Салют. Салют победе, что в Берлине. Огнем попрала мощь огня. Салют и право годовщине. Навеки радостного дня. Салют ее большим и малым, Дворцам шли путем огней. Ее бойцам и генералам, Героям павшим и живым. Салют! Салют! Салют! И любить, только не забыть бы это, Лишь бы не забыть, Как сходило солнце в гаре И кружилось в глаз, а в реке между берегами кров вода были черные берега долгими годами, были выплаканы слезы долгие навсегда. Вот опять пронзает лето, солнечная нить, только не забыть бы это, лишь бы не забыть. Это память, дети люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придет война. Почему, дедуля, у тебя слеза? Почему, дедуля, прячешься глаза? Кто тебя обидел? Можно сказать? За тебя я буду драться, воевать. Внучек ты мой милый, нет, не плачь я. Просто вспоминаю о былых боях, когда был я молод, Родину любил, и врагов проклятых под Москвой убил. Там друзей военных много потекло, Вспоминать об этом сердце тяжело, И победу в мае встретили не все, Там лежать и стали внутренней носе. Так живи, мой внучек, и войны не знай, Каждый год с победой пусть приходит май. Улыбайся солнцу, весело играй, но что было с нами, ты не забывай. Молодец! Вокальная группа Домисольта Русской школы «Мир» исполнит песню «Про дедушка" на музыку Александра Ермолова, слова Михаила Загота. А, Дима. На уходу стоит. Юрчик! Юрчик! Юрчик! Thank you.

Сердцем сердца не выкинуть гроз. Трудной стала его дорога. У меня Vontade de algemas, pai, упокоение души усопших рабов Божиих, за веру и отечество, живот свой положивших, ее еже простите всем всякому прегрешению, нам уже и не больно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко да Господь Бог учинит души, и деже праведни упокояются. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного и оставление греховых у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего прости. Господу, Господу, всякий получит это правый дьявол управленный живет мир, то здоровый. Сам Господи, покой душу, усопший прав твоих. Сердце за веру и Отечество, на поле брани живот свой положившие. Вместе с вечным, вместе властью, вместе покоя, от них лежат были болезнь печали, воздыхание всякое согрешение, содейное словными делами, помогли человека не могу простить. Я конец человека и везде будет, не согрешить. Tipo, ele tentou complicar a prova, foi a prova do voto. Aí, se não, já contei se vocês têm de voto, eu só quebrar aí. Na Polebrane, de outro acabou de fez, a ver o IAC pessoal. Gente é boa de nós, gente é pessoal, você não é para mim da grana, que ainda tem, e presta tempo a mim, e outro, eu que estou indo com ninguém, isso aí, vou ver que успении вечный покой. Подашь, Господи, совшим рабом Твоим, всем отцам и братьям душу сына и родительства на поле брани положившим, всем православным воинам и всем матерям сестрам нашим, и всем от века усопшим православным христианам, и сотворить им, и,